Ya no fumo más, Es fumo desde que ya no me da, eh, ya no fumo más. Ya no fumo más, Es fumo desde que ya no me da, ya no fumo más muy perdido A veces ni me encuentro, me tomo una movida que hace que todo vaya lento Mi colega no lo veo, nos veremos en el cielo O mañana parquineo con un tu bueno Quiero patas como que huido de la de recreo No nací para CEO, no era como Teo Me buscarán los feos como pan en el correo Tan guapo y charco feo, este estilo no lo veo Ya no fumo más Ya no fumo más El fumo que ya no me da Ya no fumo más ya no fumo más. El fumo dice que ya no me da eh, Ya no fumo más Ya no fumo más Ya no fumo más El fumo dice que ya no me da eh, Ya no fumo Llama ni algo, no sé ni cuánto Solo sé que quiero más ceros en el banco Todo pequeño cuando va volando Solo sonrío cuando está trotando Desde el pueblo, mi puto barrio Foto en cada esquina, si voy borracho Hago una parada y me fumo otro cacho Que esta mierda me acaba matando Tanto Pokémon, que esto no es canto pones en el cuarto dando como la mierda que van hablando Exacto, lo parto, reparto, y Pablo Tato, nunca falta en el contacto Ando, con la serie de que va ganando Gato, 24 7 está llamando Quieres de esta mierda que se viene cotizando Quieres de esta mierda que se viene cotizando Quiere de esta mierda que se viene cotizando Quieres de esta mierda que se viene cotizando Gato, 24 está llamando Quieres de esta mierda que se viene cotizando Quieres de esta mierda que se viene cotizando ya no fumo más. Ya no fumo más. Ya no fumo más. El fumo dice que ya no me da. Ya no fumo más. Ya no fumo más. Ya no No, no, no, my mother.